أهلا بالمتناظرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنا متأكد إن كنتم تشاهدون هذا التسجيل فهذا يعني أنكم مولعون بالمناظرة وتؤمنون بأهميتها لقد أطلقت مؤسستنا برنامج سفراء أيديا مينا هذا البرنامج هو لكم نود أن نشتغل أكثر في هذا المجال أن ننشر ثقافة المناظرة في منطقتنا والمهم أكثر من ذلك هو بذل المزيد لكي نؤثر إيجابيا في مجتمعاتنا نحن نبحث عن شباب قادة يرغبون في تمثيل أيديمنا في بلدانهم سفراؤنا سيساعدون في تحقيق رؤيتنا بناء مجتمعات منفتحة ومتسامحة أين يلعب الشباب دورا فاعلا في تشكيل مستقبل نير إن كنتم ترغبون في المشاركة بإمكانكم الترشح قبل 23 فبراير شباط 2017 المشاركة باللغة الإنجليزية اضغطوا هنا اللغة العربية اضغطوا هنا حظا سعيدا للجميع وتذكروا نحن لا نكره نحن نتناظر